willkommen zu einem neuen Video! Heute möchten wir uns das zweite Dreamlord Video anschauen und zwar die Dance Practice von Hakuna Matata. Genau, in MV haben wir die paar Choreografiestellen da gesehen und zwar ja mega. Da die Choreografie so aufwendig aussah, habe ich mich echt gefragt, wie die ganze Choreografie sein wird und deswegen bin ich sehr gespannt auf die Dance Practice erwarte Großes. Genau, und ich glaube echt, wir werden gleich geflasht sein. Stille Post. <laughs> Wie synchron. Das Hüpfen ist cool. Ja. The danger. as we speak. Einen Namen kann ich schon mal. Wow. Ja, alle, ist ja gut. Wir haben aber immer noch alle unterschiedliche Haare. Ich finde, das sieht geil aus. Voll cute. Das sieht cool aus, Ey, ich bin echt, die haben echt ganz krasse Elemente reingebaut. Mein Teil. die haben es nicht drauf. Wow! Das sah echt geil aus. Das ist auch ein MV. Die können mega gut tanzen. Ey, das ist echt. Ich finde echt eines der besten Tänze. Nicht so 0815, finde ich. Hey, ich finde es echt gut. Another fly high. weil die gleichzeitig nur so synchron sind. So perfekt synchron. Ich frage mich, wie viel die Gitarre trainiert haben man merkte, war, dass sie richtig so dabei sind. Wow, ey. <laughs> Das sah echt cool aus. finde die Haare auch voll geil von der Lila, ne? so viele Elemente in dem Tanz. Ja, wirklich. Das sieht echt nicht nach einem leichten Tanz aus. Nein. könnte die echt. Ich, <laughs> ich könnte den echt noch zehn weitere Stunden so <laughs> zugucken, ey. Ich fand, es war so schön für das Auge, finde ich so. So wie die getanzt haben, war es echt schön. Die waren echt richtig. Anzuschauen. Die waren richtig gut. Also Allround-Pakete, die sind alle hübsch und die können richtig gut tanzen. Ja. Und die Lieder sind gut. Ja. Krass. Ich glaube, die werden es noch weit bringen. Ich glaube auch. Also, ein Dream Note Fighting! Fly high! <laughs> Fly high! Ja, in allem war das einfach perfekt, fand ich. Und ich hoffe, die werden erfolgreich. Ich drücke ihnen die Daumen und wir werden weiterhin Dreamlord verfolgen. Du sicher auch, ja, oder? Ich habe mir auch beide Alben schon angehört. Die sind richtig cool. Vor allem der Intro-Track von dem Hakuna Matata-Album, Dream Dreams, äh, hört sich mega geil an. Ja. Sowas habe ich noch nie gehört. Ich fand's auch. Ist auch kurz. Ich hoffe. Eineinhalb Minuten. Ja, wäre es noch länger, es wäre noch geiler, ey, fand ich. Das war auf jeden Fall ein richtig krass geiler Track. Ja. Hakuna Matata natürlich auch. <laughs> also Leute, supportet Dreamload, supportet uns, meinen Kanal, guckt euch meine Videos an. Vergesst nicht zu liken, kommentieren, wie ihr das den Tanz findet und abonnieren. Genau. Dann sagen wir mal Tschüss. Bye. Um. Ähm,